sera ho sereutes serewei kai haliskei tuus seras ad kuois ten hulen per i ha ha ton stalicon ecteinetai ho cuon os frantikos e os fretos tuus seras hignon tec mairetai kai eurenae tae os freesei ho quon thereuticos diocei autus, ho lucos empiptei eis botron. Ho elaphos feugon empiptei eis ta dictua, ho capros probolior diapeiretai. Ho arctos apoton cunon dacnetai, cae ropaloe typtetai. Eita ec feugei. Sosetai dia fuges hors ho lagos hotos hade kai he alopex